Hi guys, magandang araw sa inyo. Ngayon bababa tayo sa gali uh, ah, para tingnan natin kung anong ginagawa nila mayor sa kusina. Preparation para sa Christmas natin. So, tara, ilipan natin. nakalimutan. Vlogger? Uy! Yes, sir. Hello to my vlog. Hi vlog, welcome to my live. Sabi na ako sa mga kumakain dyan. Hi vlog, welcome to my guys.